肩周りのストレッチで日頃の疲れを取っちゃいましょうはい皆さんこんにちはタートルです今回ですね上半身のストレッチを一緒に5分間行っていきましょう 軽くあぐらを組んでくださいまずは斜め上を向きながら首の前側を伸ばしていきます肩が一緒についていかないように軽く反対の手で押さえてください反対もいきます斜め上を向いていきますしっかり首の前が伸びていることを感じてくださいぐーっと伸ばしていきます あまり痛いぐらいやっちゃうと力が入ってしまうので痛くない程度で OK ですぐーっと伸ばしていきます体が前かがみにならないようにはい15秒間は軽く腕をね振ってください上横下回す回すといった感じです はい、今度は斜め下を向いていきます斜めを下を向きながら僧帽筋を伸ばしていきます体が丸くならないようにしっかり首の外側僧帽筋が伸びているのを感じてください体はリラックスしてください 終わったら肩がしっかり軽くなりますはい、手をね、しっかり軽くね振ってください上、横、下、回す、回すですはい、今度 雑巾を絞る感じで手をねじってください斜め上斜め下ですこれで前腕そして肩胸のストレッチができますしっかり体をぐーっと胸張ってしっかりねじってください 遠くに引っ張るイメージです呼吸はリラックスですはい手をねしっかりリラックスさせてね振ってください上横下回す回す い今度は肘曲げた状態で背泳ぎをするイメージですね肘で丸を描く感じで肩甲骨広背筋しっかり動かしてくださいはい反対も回します今度はクロールする感じで前に肘で円を描く感じですはもう一回後ろ行きます 肩がだるくなってしまう方はちょっと力が入っているので肩の力を抜いて回してください伸ばすというよりも動かすというイメージですはい OK です上 のストレッチです手のひらで軽く手前に押す感じで腕を伸ばしてください結構ですね女性って握力が強い方ここがボコッとしてしまうのでちょっと筋肉質なね腕に見られがちなのでここをしっかりね伸ばしてください左右交互に 最後は肩をねだらーンと上げたり下げたり上半身の力を抜いてください肘から先の力をね抜いて首も軽くなってると思います最後にね体を力を全体で抜いてくださいダラダラーともタコになったイメージでね肩腕胸背中 ダラダラしてくださいはい OK です今日もご視聴ありがとうございました